marcher. Si tout se passe bien, j'en ai pour deux ans et demi, 27 000 bornes. Je réalisais pas ce que c'était jusqu'à maintenant et même maintenant je pense que c'est pas quelque chose que l'esprit humain peut pas concevoir en fait. Pour le coup, j'ai l'impression de commencer une nouvelle vie, de renaître. Deux ans et demi, ça, me paraît énorme. Muchas gracias otra vez, Cristian. Aí, de carne. un petit peu un moment important sur The American Hike, c'est la réalisation de 10% du projet. Donc 3 mois, 2700 km, c'est pas rien quand même. Et puis en plus de cela, je sors des frontières de la Patagonie, donc région dans laquelle j'étais depuis le début. Je suis avec euh, Hector et Neri euh, qui m'ont accueilli chez eux pour que je me repose un petit peu. Là, on a encore un paysage vraiment typique de Patagonie avec les forêts, les lacs, les montagnes. On va se diriger ensemble vers euh, un environnement très différent, donc fait de, zones volcaniques avec euh, parfois des zones désertiques, beaucoup d'altitude. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Ça, c'est une chaussure. On approche.

le plus improbable où j'aurais pu me trouver à cet instant précis et sûrement le plus beau sur Terre. Ça y est, vous l'aurez deviné, je suis arrivé euh, à La Passe.